two three rough frisco rugged raw one and 之前的话是很懵懂，只会说去通过网上的一些视频看怎么样去上课，怎么样进行一些好玩的。但是可能说，可能从一数到三是好玩。来到这里之后，我会从一到一千，有那么多种好玩。重点说一下欧式拍击，太好玩了。 做了有半年的一个教练，然后的话，我就通过一个同事来到 s b w o o 泰拳，非常的一个精细，非常的一个专业，也非常的一个好玩。